今天呢，我就是给你们呃切一种凤梨，又叫我们香港那个菠萝。怎么切它？因为其实我刚刚想到啦，呃，我看某个地方系有得买，我觉得它个东西呢，好像我那个比较方便，因为可能我找到我就买了哈。因为当你。 咩咩买嘅东西咧，插进去咁留多留咁样，我覺得係麻煩。因為將呢个东西也是不错啦吓。你家你喜欢买哪一种就哪一种咯。我就是之前发明嘅，呢种有有种形状嘅，咁我将呢个。因为这样做咧就唔会浪费物啊，推进去推多深越企越，拿出嚟，然後咧啊将呢个夹卡住里面，咁啊拿出嚟啦。 会唔会浪费啊？一定都唔会浪费，喺度神时间。你睇我做多两个俾你看啦吓。嗱，因为有牙齿嘅，有牙齿嘅，嗯，这样推进去啊，推进去啦吓，一定都不会浪费。因为当你炸的时候咧，它也爆了。嗱，你睇，很小嘅面积，它又很快，里面嘅东西咧又不会浪费啊，又不会又可以省时间啊，呢个不用。 用力按下住呢度，因为你企嘢系咁样推，系咁样转啊嘛，转它只推，然后呢个夹夹尖嗰度，啊，咁啊，就收住啦，吓，拉上嚟就是这样，浪费没关系，呢度要企住切嘅， <laughs> 看你切不切啦。其实呢个方法真系很方便啊，你看我做多两三个几你就收档啦，希望你们成功啦，喜欢啦哈，嗱，你看，你看。 嗯，那啊不出来了。为什么点选择那个东西？我觉得好过，呃，人家有发明一个东西，嗰阵我觉得，它不好的东西，它咋咋住来呢？这这尖尖的，我看过外面的嘛？炸出来好像不够力的，因为它尖了嘛，不够力。 因为我觉得呢个方法最好啊，因为啊又够力又可以啦，又快啊转啊嘛，你不用个菠萝插进去，很难插的我觉得很难插噶。啊，这样啦，啊，你看，啊、会不会浪费？不会嘛，你不会浪费，你可以搞果汁啊。OK，拜拜。诶，还有，为什么我用这个方法告诉你们呢？因为。 好多人都说对，好多很小东西可以咬回去，或者拿去搞果汁。对，错了，绝大错了。你知唔知道啊？生出个菠萝出来，你用多少个农药？你不知道，农药系会直接藏在里面的。如果你不小心啊，不要浪费啊，啊搞果汁也可以啊。No，绝对不可以。 因为呢个小东西不止用农药啊、虫胆啊，诶，还有别的东西都有。因为它个菠萝慢慢成长，要经过一段时间的，撒多少农药你也不知道啊，所以变成呢，你用我呢个方法一定要清洁。看你买什么东西，如果那个东西，我觉得我自己嘅 good idea 啊，怎么可以嗱，市面上买嗰种东西系插进去嘅，我呢种就不用啦，做医生。 然后呢，将那个东西啊解出来。那你看，不会浪费很多的。好过有的人教人家？我看过，不要紧，搞果子。No，错了。那个东西小洞里面有很多农药的，洗不干净的。你不知道的，还有虫胆，你也不知道的。所以一定要保护自己身体最重要。OK，喂。 这个产品呢，就是用呢个，咁啊，我真系以为真系很好用啦吓，因为我哋都有买嘅，其实系同一个道理噶，没有用啊，你买送个产品没有用嘅，很浪费自己时间最后呢，为什么？你睇我刚刚做出来，很浪费，也是另一一种浪费，又浪费我们咪时间，倒不如用这个方法，我哋就就是呢个方法啦，刚才我跟你说。 而且我就用呢个流方法，只不过性质也是用会流嘅方法。嗱，呢个嗱呢个比较长啊。嚟呢个拉住个菠萝，很浪费时间。我喺度呢度自学啦，你看，很快，很干净。你用会咩产品？你唔好买啦，浪费我们啲钱噶啦。刚才我以为我自己系系有新发明啊，嗬，会咩得买噶？哎呀，同一个兜里唔有用噶。当你拉出嚟嗰时嗱。 啊，而且拉到個菠蘿爛叫啊，因為它個鳳梨裏面有嗰種根㗎，你睇，很乖嘛，係啊，即時找自己嘅賓㗎，以為很浪費，你睇，這樣美好啊，啊，你睇，嗱，我做俾你看啦，啊，很容易咋，嗱，最好咧你買把咧鋒利嘅刀啊，呢刀咧有牙齒嘅，如果有牙齒嘅切不到就很難切嘅。啊，咁啊，嚼咗之後又唔好浪費時間嗱，我用埋呢呢兩個嗱，你睇，很快病醫生。 啊，每面都系咁病，只不过真系呢种方法 very good。为什么我告诉你？第一，它很快，不会浪费。你看我刚才，如果你 m 每面买嗰个什么产品啊，诶，拉风你就骗你啊，冇浪费你的钱。你看我之前，以为，哎呀，我可以拉到很美出嚟，你看，你看，也是一种浪费，浪费给呢个很多啊，你看我，对不对？如果你比起来，都是呢个比较好。 那个比较好，那个 very good 啊！你看好方便嘛，对不对？所以我以为啊，剪不会浪费，剪很浪费，刚刚相反，那个最最不不浪费的，很神噶。要拉一点点的，你可以切下去最切啊！只不过那个又方便啦，又不会拉到嗰个菠萝咧烂掉。会唔会再买？只不过跟你们说，省钱不用买。你看下，你拉到剪，你直接买一个厚嘅刀，有牙齿只刀。 就 OK 了，OK 了，嗯，拜拜。